Пошли что-нибудь фишки диджейские покажешь. Диджейские фишки? Да. да без проблем. Сейчас, э, через несколько секунд э, ожидайте следующее продолжение. Сейчас.